бүгінгі қарастыратынымыз сексен екі қырық үш деген нұсқа қаңтар айында келген бірінші сұрақтан бастайық уақыт ұзармайық барлықтарыңыз көріп шығар бастапқы координатасы берілген бізде бастапқы координата берілген иә бізде x нолевой жылдамдық берілген саналық күресінде кері қарай кері қарай дейтін болса таңба не болады уже минус болады деген сөз демек бізде формула бар еді x нолевой қосамыз азайтамыз то есть бұл жерде в деген демек x те бастапқы координата жүз азайтамыз бастапқы жылдамдығымыз он 15 уақыт белгісіз тета екінші тербеліс жиілігі 16 алты герцпен жиырма мың герцке дейінгі толқындар дейтін болса естілетін яғни акустикалық толқындар иә берілген график бойынша дененің 4 секунд ішіндегі үдеу үдеудің формасы в минус в нолевой т бастап координатамыз бір болса мынау екі мынау үш демек ең соңғысы 3 бастапқысы бір бөлеміз екіге ге то есть төртке 4 ке уақытымыз 4 секунд екен ғой сол кезде екіні бөлеміз бөлеміз нөл бүтін 0 бес метр бөлінген секунд квадрат демек ответ е болады деген сөз ары қарай кеттік төртінші сұрақ төртінші сұрақ бізде ә, судың бір молекуласының массасы берілген су тамшысындағы молекулалар саны n болса зат мөлшерін табыңыз дейді зат мөлшерін табу керек ол үшін біз не істейміз зат мөлшерінің формасы қандай еді ә, n бөлінген na иә десек болады иә одан кейін бар, осы жерде n-дің орнына 18 көбейту 10-ның 22-сі бөлеміз астында 6 көбейту 10-ның неше дәрежесі алты көбейту жиырма үш жақта қысқарады мына жақта үш қалады мына екеуі қысқарады мына жақта бір қалады демек ол үш жоғарғы үш көбейту онның минус бірі ол неге тең деген сөз нөл бүтін оннан үш моль ответ нөл үш келесі температурасы берілген енді мына жерде қараңыздар бізде мына суретте кішкентай болып тұр да сіздерге көрінбеуі мүмкін бірақ негізі неде ә, үлкендеу көрінеді кітапшаларда негізі тиісті тиісті орталығында берілген кезде ше ә, соған байланысты мына жерде бізде не берілген температура 20 градус ылғал термометрін көрсету және психометрлік кестеде яғни бізге нені табу керек фит табу керек яғни салыстырмалы табу керек мынау Э, жиырмаға жетпейді негізі кішкентай жетпейді да он сегіз он сегіз деп аламыз сіздерге қазір көрінбей тұрған шығар демек бізде э, мына жерде қарайтын болсаңыздар құрғақ және ылғал термометрлерін көрсетудің айырмасы деп тұр иә э, не істейміз азайтамыз азайтатын болсақ жиырмадан он сегізді екі қала ма екі азайтын екіге тең болса екінің астында процент неше болып тұр сексен үш демек бізде сексен үш процентке тең келесі бізде абсолютті ұзару f тең серпімділік күші k дельта x осы жерден дельта x табатын болсақ f бөлінген k f деген жүзге тең k екі жүз нөл бүтін оннан бес метр нөл бес метр болды жетінші сұрақ толық тізбек үшін ом заңының математикалық өрнегі десе қалай болады ол а болады иә дұрыс па келесі заряд берілген кернеулік берілген әсер ететін күш кернеуліктің формасы қандай еді негізгі кернеуліктің формуласы іздеп мына жаққа f бөлінген q осы жерден f табатын болсақ кернеулікті зарядқа демек 10 көбейту бір көбейту 10 минус 10 иә бұл деген сөз мынамен мынау қысқарады онның минус 9 дейді жет агенттік сұрақтар болса сұрап отырамыз түсініс жер болып қалса резерфорд альфа бөлшектері шоғырының алтын яғни полигоннан өтетін бақылау нәтижесінде артынан негізгі тұжырым жасайды сол кезде бізге сұрап жатқан не дейді бұл жерде <clears throat> бұл модель бойынша атом көлемінің басым бөлігі бос кеңістікте тұрады деп болжауының себебі қандай болды дейді яғни альфа бөлшектерінің басым бөлігі дейді кедергісіз өтеді себебі ә, альфа ә, алтын бізде ол кедергісіз мүлде жоқ деп қарастырылады иә соған байланысты осындай тұжырым жасайды демек бұл жерде ответ не болады в болады иә тек қана в болады одан кейін электромагнит толқындардың толқын ұзындығын өсу ретімен орналастырыңыз дейді мына жерде көрсетілген толқындардың өсу ретімен орналастыру толқын ұзындығының өсу ретімен деген сөз ә, кішкентайынан үлкенге қарай деген сөз толқын ұзындығы ең аз бізде гамма сәулесі гаммадан кейін рентген болады рентгеннен кейін көрінеді ультракүлгін болады иә ультракүлгіннен кейін бізге көрінетін көрінетін инфрақызыл демек мына жерде қараңыздар рентген болу керек міндетті түрде рентгеннен кейін не келеді бізге міндетті түрде көрінетін жарық келеді одан кейін инфрақызыл демек бұл жерде не болады с болады деген сөз түсіндік па бұл теориялық сұрақ түсінбеген жерлеріңіз болса міндетті түрде бірден сұрап отырыңыздар ары қарай кеттік келесі уақыт берілген тербеліс санын табу керек негізгі формула бұл қандай маятник серіппелі май дейік па 2 түбір астында м бөлінген K деген формуланы қолданамыз сол кезде температураны ә, периодтың орнына біз уақыт бөлінген n деп аламыз 2π түбір m бөлінген k осы жерден біз ә, айналым санын тапқан кезде формуламыз қалай болады так уақыттың квадратын көбейтеміз ә, k ға бөлеміз 4 π квадрат және массаға сол кезде уақыттың квадраты бізде неге тең 16-ның квадраты азамат 256 көбейтеміз K дегеніміз 400-ге тең иә оны бөлеміз астында 4 π квадрат дегеніміз 39-да жоқ таса 40 деп алсақ болады иә ал массамыз төртке тең төрт пен төрт кетеді нөл мен нөл кетеді жоғарыда неше қалды енді екі жүз елу алты көбейту елу алтыны көбейтеміз неге то есть бөле көбейтеміз онға оны бөлеміз бөлеміз төртке алпыс иә одан кейін бар бізде мына квадрат бар ғой түбір асты иә дұрыс па мына жерде квадраттадық қой алты жүз қырық төрттен түбір асты шығару керек алты жүз қырықтан то есть иә ол неше шығады жиырма бес шыға ма иә жиырма бесте бірдеңе шығады біз жаңа мынаны жуықтап кеттік қой соның есебіне да ол иә примерно сол не ары қарай кеттік он екінші есеп масса жылдамдығы берілген нүктенің жоғарғы жоғарыда нүктесінде потенциалдық энергиясы және ең үлкен көтерілу биіктігін табу жақсы бірінші біз потенциал энергиямыз кинетикаға теңестіреміз одан кейін барып массаны көбейтеміз жылдамдық квадратына бөлеміз екіге масса бізде нөл жиырма бес көбейтеміз жылдамдық 15-тің квадраты неше? 15-тің квадраты 225. Бөлеміз астында 2-ге. Так, сол кезде неше болады? 20 8-де бірден шыға ма? Я, 28-де 28 да? 28 сегізге қояйық 28 жау одан кейін биіктікті тапқан кезде қай формула саламыз жылдамдық бізде жаңағы 225 болды бөлеміз астында 20-ға сол кезде 225-ті 20-ға бөлсек 11-де 25 е так ол деген бізде ответ е болады екен он үшінші есеп он үшінші есепте ішінде қысым берілген 10 литр азоты бар ыдыста көлемі 5 литр бос ыдыспен кран арқылы қоссақ яғни демек бұл жерде пв тең п 1 деп алайық бір екі көлем 1 қосылған көлем екі болып кетеді екінші жағдайда осы жерде қысым екіні табатын болсақ көлем қысым бірді көлем бірге көбейтіп бөлеміз екінің қосындысына сол кезде жоғарыда 3 көбейту 10-ның 6-сы 10 көбейту 10-ның минус 3-і. Астында 2 оның қосындысы нешеге тең? 15 көбейту 10-ның минус 3-і. Дәрежелер кетеді. 15 пен мұнау 2 көке қысқартатын болсақ, не болады сонда? 2 көбейту 10-ның 6 дәрежесі басқа қалады, иә? А болады деген сөз. Ары кеттік. Келесі есеп келесі бізде жабық ыдыстағы массасы м газдың қандай да бір мөлшері сыртқа шығып кеткенде қысымы қырыққа ал абсолют температурасы жиырмаға кеміді демек бізде формула бар еді менделеев клапироны қандай еді да осы жерден массаны табатын болсақ ф тең қысым қырыққа қа иә демек жүзден қырықты азайтсақ неше алпыс қысым көлем масса астында р тұра береді температура жиырмаға демек ол жүзден жиырма алсақ сексен нөлдер кетеді ана екі қатынасы бізге неге тең болады нөл м иә енді қарайық <clears throat> бізде жалпы массамыз нешеге өзгерді дейтін болсақ бізде жалпы массамыз 100 болса азайтамыз мынау жетпіс бес қой демек жиырма беске кеміді иә жиырма бес пайызға кемиді деген сөз бір жауап және мынау екінші жауап болады деген сөз да түсінікті болды ма ары қарай кеттік біртекті магнит өрісінде тік бұрышты сым рама тұрақты жылдамдықпен айналады яғни бізде э, бірінші сурет екінші сурет көрсетілген графиктерден рамадағы ток күшінің уақытқа тәуелді сәйкес келетін яғни бізде жалпы бұл қандай ток күші дейтін болсақ былай айтқан кезде айнымалы ток күші айнымалы деген сөз яғни бізде не істейді деген сөз э, гармоникалық тербеліске ұшырайды деген сөз мына графиктердің ішінде гармоникалық тербеліске ұшырайтын сурет қайсысы қайсысы болады иә үшіншісі ғана болады гармоника ответ келетін демек ответ а с болады деген сөз үшіншісі ары қарай кеттік электр плитаның қосатын кернеуді екі есе кемітсек бірдей уақыт аралығында бөлініп шығатын жылу мөлшері қалай өзгереді дейді яғни ә, кернеу екі есе кемітсек иә жылу мөлшері қалай өзгереді дейді бізде мына жылу мөлшерінің формуласы бар еді иә q тең кернеудің квадраты бөлінген r көбейту т демек мынау екі есе кемісе не болады сонда q'ымыз тура пропорционал кернеудің квадратына сол кезде q тең кернеу квадрат бөлінген 4 4 есе кемейді деген болады да сонда не үшін кеміді өйткені жылу мөлшеріне кері пропорционал болып тұр так ары қарай кеттік 33 үшінші есеп электролиз кезінде катодқа 20 минут уақытта 0,18 грамм зат мөлшері бөлінеді токтың мәні тұрақты электрохимиялық эквивалент мәні электрохимиялық эквивалент яғни бұл жерде фарадейдің заңы м тең кит деген формуласы бар еді осы жерде электрохимиялық эквивалент деген к деген сөз массаны бөлеміз ток күшімен уақытқа демек масса бізде 18 көбейту 10-ның минус 5 дәрежесі болды, иә? килограммға түрленірген кезде, мынау 5 көбейті 10 минус 1-і, уақыт дегеніміз 20, и 60 деген сөз. Келсеміз ғой. Жақсы, олай болса, қараңыздар, мұны 60-ың нөлімен, мұнан қысқат түшелеміз. Ә, одан кейін бар, 6-мен 18 қысқарады, мұнақты не қалады? 3 қалады. Солай ма? Сол кезде қараңыздар, бізден еші қалды үстінде 3 көбейті 10-ның астында жүз қалады сол кезде үш көбейту онның минус неше минус жеті иә ондай жауап бізде бар ма екен қарайық ондай жауап бізде жоқ екен бірақ бұны неге келтіріпті нөл үш ә, көбейту онның минус алтысы десек бола ма килограмм бөлінген кулон десек болады иә сол кезде ответ f болады ғой d болады сосын е e болады иә осы форманы қолдандық үш жауап бола ма келісеміз ғой ары қарай жалғастырайық жақсы қозғалыстағы дене жылдамдығы пропорционал уақытқа тәуелдігі кенде берілген дененің орнын ауыстыру яғни естеріңізде болса жолдан бір рет туындалсақ жылдамдық кеп шығатын еді яғни жылдамдықтың алғашқы функциясы бізге жол деген сөз ғой демек мына жерде мына теңдеудің алғашқы функциясын алатын болсақ алғашқы функциясы деген сөз ол бізге жолды береді сол кезде ә, 5 көбейту т қосылған ә, т квадрат иә иә осылай болады деген сөз 5 т қосылған 3 т квадрат деген ответ бізде ә, д болады деген сөз ары қарай кеттік келесі есеп он жетінші есеп он жетінші есеп ауа қалдығының формуласы қандай еді бізде жақсы қарайық ауа қалдығының формуласын түрлендіреміз негізгі ауа қалдығының формуласын мына жерге жазып қояйық фи тең мына жерде тығыздыққа байланысты болып тұр қаныққан көбейтеміз жүзге иә демек осы жерде тығыздықтың орнына біз не жазсақ болады ә, масса бөлінген көлем деп жазсақ болады мынау бір бір деп қояйық екі жағдаймен қарастырамыз сол кезде ә, бізде қараңыздар фи бір тапқан кезде бізде мынау масса бір көлем бір және қаныққан жүзге осы жерде масса бір табатын болсақ ә, фи бірді ә, көбейтеміз көлем бірге көбейтеміз тығыздық қаныққанға қаныққанға ә, бөлеміз жүзге бөлеміз жүзге иә сол кезде бізде жиырма жиырманы нөл екі жақсы жиырма деп берейік көлем бізде қырық сосын барып жиырма градуста неге тең деп қойған міне тұр иә он жетіде үш көбейту онның минус үші бөлеміз жүзге ал енді азамат есептейміз қалай шығады калькулятор салайық мың үш жүз сексен төрт көбейту оның минус үші иә сонымен мынау минус бес болып кетеді в общем енді дәл осы секілді масса екіні табуымыз керек біз тура осы заңдылықпен масса екіні тапқан кезде тек қана өзгеретін бұл жерде мынау жиырманың жиырманың иә жиырманың орнына не жазамыз тек қана елу ғана жазылады болды тура осы заңдылықпен есептейміз соны тура сол заңдылықпен есептейміз сол кезде не шығады екен Так, азайт сол 3460-тан 1384-ті. Содан азайтамыз 1384-ті. Оны бөлеміз 100 э, мыңға, я, иә? өйткені оның минус 5 дәрежесі бар ғой. 100 мың деген сөз. Демек, сол кезде мұна болады ғой бізде, я. Иә? иә осы болады иә б варианты болады деген сөз түсінікті болды ғой так кеттік ары қарай келесі есеп 18 ші есеп так 18 сегізінші есепте бізде не дейді жалпы <coughs> уақыт берілген көлем ә, бұл есеп шығарған сияқтымыз естеріңізде болса тұрақты токтың формуласы 7 осы жерде форманы түрлендіреміз аудан элементтер заряд жылдамдықтың орнына L бөлінген T дейміз. N концентрацияның орнына M бөлінген көлем дейміз. Осы жерден ұзындық тапқан кезде, l ды тапқан кезде ток күшін көбейтеміз уақытқа, көбейтеміз көлемге бөлеміз ауданға, элементтер зарядқа және N-ға. Бұл ары қарай орындарына қоямыз. ток күші бізде нешеге тең? Э, бір көбейту онның минус онына тең иә уақыт бізде бір секунд ал көлем бізде бір сантиметр куб деген сөз онның неше дәрежесі минус алты дәрежесі так астында аудан бізде аудан 100 сантиметр квадрат деген сөз онның неше дәрежесі минус төрт дәрежесі деген сөз иә бірде алты көбейту онның минус он тоғыз Және n деген бізде неге тең? 12-де 12-де 5 көбейту 10-ның 6 дәрежесі. Ойбай, мына жаға сыймай кетті ғой. Енді қарайық. Бізде үстінде минус 19 бен 10-ды қысқартсақ, мына жақта минус 9 қалады. Минус 9 бен 6-ны қысқартсақ, минус 3 қалады, ә? минус 3 пен мына 10-ның алты дәрежесін салсақ мына жақта 3 қалады 3 пен мынаны қысқартсақ мына жақта минус 1 қалады сол кезде жоғарыда 1 қалды астында ә, бізде 0 16 қалды ғой бірді 0 16-ға бөлсек неше болады бірді 0 16-ға бөлсек 6-та 25 Метр шықты, я? Иә? Метр. Ау? А, бізде ұмыт ұмытып кетіппіз ғой айтқандай. 12-де 5 деген ұмытып кетіппіз ғой. Вот. Проблема мынау қате онда. Иә? мына жерде бізде 12-де 5-іміз бар екен ғой. Бірді бөлеміз 0 16-ға, оны бөлеміз 12-де оннан 0,5 иә и ә, дәреже бізде қалған жоқ қой қалды ма дәреже қалған жоқ қой иә дәрежеміз шықпай қалды біздің так мына бүйтейікші мынау түсініксіз болып кетті осыны дұрыстап жазбасақ қазір бізде қателік кетіп тұрды осын дұрыстап жазайық че то сол кезде шығады мына жаққа жаза салайық мына жерге ше бізде так ток күшіміз онның минус он дәрежесі ал уақыт бізде бір секунд көлем бізде онның минус 6 дәрежесі. Астында аудан бізде сантиметр квадрат деген сөз минус 4, а, сол жер я, я, я, сол жерден қате кеткен біз сантиметр ол квадрат минус 4, минус 2 болады. Оның минус 2-сі. Және 1 де 6 көбейту 10-ның минус 19-ы 12 де 5 көбейту 10-ның 6 дәрежесі. Так, біз бұл айсек, 19 бен мұнан қысқартқан кезде мұн минус 9 қалады, минус 9 бен мұнан қысқартқан кезде мұн минус 3 қалады, я, иә? минус 3 қалады, мұнау 2 бізге нені береді, минус 5 біреді, мұнау 2 өбі бетіп қысқарт жүрсек, мұн минус 1 қалады, я, иә? солай ма? Сол кезде, бізде не шығады, енді бөлеміз, ә, жоғарыда бізде неше қалды 0.1 қалды астында 1.6 және 5 қалды 0.1-ді бөлеміз 1.6-ға оны бөлеміз 5 ке сол кезде шығады екен бізге 0.005 метр демек бұл бізде 0.5 сантиметр десек болады иә? ответ е болады екен жақсы кеттік ары қарай он тоғызыншы есепте күннің көкжиектен бұрыштық биіктігі 30 градус болған кезде өсіп ә, өсіп тұрған ағаштың көлеңкесі ұзындығы 7 метр ал ә, күн бұршағының биіктігі 45 градус болған кезде ағаштың көлеңкесінің ұзындығын тап дейді так бұл жерде біз пропорция қалыссақ болады негізінде бір бөлінген түп асты үш ол бізде белгісіз неше метр екендігі ал оның астында 1 ә, болған кезде ол 7 метр болды осы жерде x тапқан кезде ә, 7-ні көбейтеміз иә бізде ә, бір бөлінген түбірас 3-ке иә сол кезде түбірас 3-тен шығарамыз бірде жеті бір, бірде жеті бөліп жетіге көбейтсек ол бізде 4 метр болады сол кезде ответ а деп аламыз түсінікті болды ма пропорция ғой негізі мынандай так жиырмаыншы есеп енді ә, жалпы кедергіні табу керек ә, R2 мен r үш бір біріне қандай параллель иә демек параллель болса кедергілер не істейтін еді параллель болса бізде жалпы кедергі тапқан кезде бір бөлінген r деп аламыз ғой дұрыс па так енді екі кедергі болса қалай иә яғни олай болса біз қазір бірінші болып ә, осы екі параллель тауып параллель тауып алайық иә параллель тапқан кезде бір бөлінген r деп аламыз ба 2 мен 3 неге тең? 2 мен 3 бізде қарайық. R 2 мен 3 1 бөлінген. 1 бөлінген астында 4 қосылған 1 бөлінген 6 е. Иә. Ортақ бөлгіш 12-ден береміз. Мына жаққа 2-ден, мына жаққа 3-тен. Так, жоғарысында 5 болады. Бұл деген сөз 12 бөлінген 5-ке тең болады, иә? ал бұны қосамыз r бірге r бір дегеніміз неге тең екі екі қоссақ мына жаққа бестен береміз сол кезде тең болады он жиырма екіде иә жиырма екі бөлінген беске тең болады бұл бізде r төртке параллель иә мына төрт жарым ба төрт жарым жақсы төрт жарым он деп қояйық енді бұл мынаған r төртке параллель болып тұр иә демек бір бөлінген иә бір бөлінген төртте бізде сегіз болса қосылған мынаны біз бүйтіп алайық та бір бөлінген r дегенде жиырма екі жоғарыға бес шығарып жібере салайық иә сол кезде ыңғайлы болады қазір дұрыс па так олай болса ортақ бөлгіш нешеден береміз ау сексен сегізден береміз сексен сегізді жиырма екіге бөлсек Неше? 4 болады, ә? Иә. Наяқта. Наяқа нешеден береміз сонда? Иә. 11-ден береміз. Сонда жоғарысында не болды бізде? Мына 2 көп 20. Солай ма? Иә, ол бізге нешеге тең болады? 31. Так, осы жерден тапқан кезде 88-ді бөлеміз неге? 31-ге. 88 сексен бөлеміз отыз бірге ол неше шығады дейді бұл бізде 2 де 8-ге тең болады ответ да болады деген сөз түсінікті болды ғой а? так енді ары қарай жалғастырамыз келесі есеп так мына есеп мына контексті біз талдадық па сіздермен талдадық ба? по идее талдамадық па Алдап кете саламыз ба иә Ошон бұл э, контекст талдау қажет па уже тізесіп кетпеді ма айтып кете салайық иә біріншісінде үстінде үдет тапқан кезде формула қалай болады жылдамдықты уақытқа бөлеміз бізде жылдамдығымыз неге тең болып тұр 10 секундта міне қараңыздар демек 5-ті 10-ға бөлсек 0,5 метр бөлінген секунд квадратқа тең болады иә ол бізде а болады дастан 20 секундта десе мына аралық иә міне аралық бізде ол трапециян береді трапецияның ауданың формасы. а қосу б көбейту мынау көбейту аш. сол кезде бізде ә, биіктігіміз 5 ал мынау 10 10-ға так 10-ға қосамыз жиырманы бөлеміз екіге көбейтеміз беске отыз он бес он бес жетпіс бес жетпіс бес метр болады да трапецияның ауданы арқылы аштық жиырма секундтағы орташа жылдамдығын тап дейтін болса орташа жылдамдықтың формуласы қандай еді с бөлінген т так жетпіс бесті бөлеміз ә, нешеге жиырмаға ол бізде иә так 24-ші сұрақта 5 пен 10 секунд аралығы десе, бұл жерде трапеция иә? де. А қосу Б бөлу 2H. Так, бір неге оралаймыз? Міне қараңдар. Мына жерде мына аралық сұрап тұр бізге. Яғни мына 2 жарымға қосамыз 5-ті. 2 жарымға қосамыз 5-ті, бөлеміз 5-ке, иә? Солай ма? де 5 қосу 5, бөлу 2, көбейту 5 сонда 18 де 75. Yeah. одан кейін бар. Дастанның 20 секундтан кейін та 150 метр жол жүрді дейді. Сол кезде орташыламып табатын болсақ. Так, 150-ді <clears throat> қосамыз жаңағы 75-ке, бөлеміз 50-ге. Сонда, жоқ-жоқ, 50-ді басынан баса есептегенде тұр, басынан 50 секунд деп тұр сол кезде төртте бес метр бөлінген секунд басынан елу секунд тағы дейді сол себепті түсіндік па ары қарай кеттік велосипедші тас жолдың түзу сықты бөлігімен он метр секунд жылдамдықпен жүгіріп жүріп автомобильге теңесіп теңесе бергенде автомобиль тыныштықта ә, бір қалыпты үдемелі қозғала бастады автомобильдің велосипедшімен қуып жеткен кездегі жылдамдығы яғни жылдамдықтар бағыттас болса не істейміз бағыттас болса бізде бұл жерде салыстырмалы жылдамдық ретінде қарастырамыз ғой салыстырмалы мынау ә, велосипедшінің бүйтіп қарайық автомобиль автомобильдің велосипедшіді қуып жеткен кездегі салыстырмалы түрде қарастырған кезде ол кезде екеуінің де бағыты бір бағытта болғандықтан иә ол кезде бағыттас болса жылдамдықтарды қосатын едік сол кезде онға қосамыз онды ол бізге 20 метр бөлінген секунд жылдамдықпен болған демек ол бізде неге тең болады с болады жетпіс екі километр сағат болады деген сөз иә. так жиырма жетінші сұрақ ә, қарайық заряды осындай бөлшек индукция бес да, да, мәселесін күші бөлсек бөлшекке яғни бұл жерде f лоренс тең f лоренс бізде формуласы синус альфа еді иә синус нөл градуста неге тең синус нөл градуста неге тең нөлге тең демек барлығы не болып кетеді иә, иә. так жиырма сегізінші сұрақ сыйымдылығы берген, заряд берген энергия энергияның формасы қандай зарядтың квадратын бөлеміз екі ске так 16 көбейту 10-ның минус 12 э, дәрежесі бөлінген астында 20 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі мына екі қысқарады ә, сосын мына жақта минус 6 қалама. ма так так так так ә, э, 16-ны екіге қысқартамыз сол кезде мына жақта 8 қалады демек 8 көбейті 10-ның минус 7 дәрежесі. Я? Жауль. Үшке мына 1-0 жоғарға минус болып барады. Мына 6 мен 7 болып кетеді. Демек 8 минус 7. Түшей жауабы. Так, и все. 35. 35 сұрақта. Бұл сұрақта уже қайта-қайта шығарып, не болып кетті, иә? n тең n ой, екі уақыт период иә жартылай торы период n тең n нолевой бізде неге тең мыңға тең көбейтеміз екі уақыт бізде 10 период 5 демек минус 2 дәрежесі болады иә так мыңды бөлеміз мынау бізге 4 4 деген сөз сол кезде n неге тең болады 250-ге тең болады демек 250 сосын қай формула болады е болмайды аш болады иә h болады деген сөз осы екі ответ болады ары қарай кеттік жиырма тоғызыншы есеп электр қозғаушы күш берілген кернеу берілген ток күші берілген ішкі кедергі негізгі толық тізбек үшін ом формуласы осылай еді иә р қосу кішкентай еді иә ішкі кедергі осы жерде жалпы кедергіні тапқан кезде не істейміз кернеуді бөлеміз ток күшіне сол кезде ток күші бізде 0,25 тең болады. Электр қолдау күші 9-ға тең. Астында, а, так, пластик 8-ді бөлеміз 0,25-ке неше? 32, я. Иә? Қосылған Осылған кішкантайыр. Сол кезде 32-ні 0,25-ке көбейтсек неше болады сонда? 8 болады ғой. 8 қосылған 0,25R тең тоғыз дұрыс па сол кезде нөл жиырма бес р тең бір бола ма р тең төрт болады сонда иә төрт ом дұрыс па мынау болады сосын мынау болады сосын бір екі үш мынау болады иә үш жауап болады иә келісеміз ба келесі есеп мына есепте шығар естеріне болсын шығарғанбыз оптикалық күш берілген д табу керек д тең бір бөлінген д нолевой азайту бір бөлінген д деген формуламыз бар осы жерден табатын болсақ д тең болады бір бөлінген деп алайық сол кезде бізде не болады бір бөлінген д нолевой д ға тең иә мына жаққа д береміз сол кезде д табатын болсақ бізде д нолевой бөлінген бір азайту д нолевой т ға тең сол кезде табатын болсақ не болады Д нолевой бізде нөл жиырма беске тең астында бір мынау д ның оптикалық күші минус болған плюс қой бізде плюс минус екіні көбейтеміз нөл жиырма беске неше болады нөл бес болады иә дұрыс па 25-ті бөлеміз 0,5-ке. Так, мұна жерде 0,25-ті 0,5-ке бөлген кезде неше шығады? Я, 0,5. Бізде ол немен метрмен шығады да, я? 0,5 метр деген бар екен, ол неше 50 сантиметр болады, я? түсінікті келесі отыз бірінші есеп массасы берілген м бір а бір м екі а екі деп осы жерден м екіні табатын болсақ м бірді үдеу бірге бөлеміз үдеу екіге сонда алты көбейту онның үш дәрежесін көбейтеміз екі көбейту онның минус біріне бөлеміз бір көбейту онның минус біріне қысқарады Сонда не шығады? 12 көбейті 10-ның 3-ші шығады. Иә? Дұрыс ба? Килограмм. Е. Дұр жауабы. Болды. 32-ші иә? сұрақ. 32-ші сұрақ. Кристалл денелер дегеніміз қандай денелерді бізде? Кристал деген не ол? яғни ол бізде бірінші болып мынау бола ма міне қараңдар молекулалары кеңістікте белгілі бір ретпен орналасқан иә яғни ә, кристалл тор құрады деген сөз екіншісі бізде тұрақты балқу температурасы бола ма болады иә яғни балқу температурасы болады одан кейін барып анизотропты деген бізде ол ол да неге жатады осы кристалдың бір түріне жатады яғни бізде аморф денелер деген бар аморф денелердің өзі бөлінеді анизотропты болып ә, соның бір түрі бұл да қатты яғни кристалға жатады деген сөз демек осы үш вариант болады ары қарай кеттік десек уже бітіп қалыпты ғой бізде бүгін ерте бітірген сияқтымыз негізі әлде жылдам жылдам талдап талдап кеттік па не болды қалай түсінікті болды ма бір нұсқан біттік негізінде бір нұсқан біттік бізде қазіргі уақытта оқушылармен де осылай мектепте талдаймыз қосымша сабақтарымызда талдаймыз сол нұсқаны сіздермен де талдаймыз сөйтіп жаңағы сұрақтарды полный толыққанды қарастырамыз да жалпы қазіргі уақытта дайындық барысы қалай болып жатыр негізі